כבר שנולדת חשבו שאת קוף היית גמדה, לא ראית את הנוף צחקו עלייך שאת צעירה אבל אמא אמרה אל תדאגי, לא נורא לא נשכח שבת מהמערות וגם לאמא שלך יש מלא שערות לא שמעת עליה Sheila Frida 起诉了，落下马。 התינוקות נולדים עם שתי גבות וחשבת בי בת אחת את רצית גבה אחת גם אם יש לך את גבה את עדיין מגניבה תוכלי לראות עתיד ורוד רק תרים את גבות לא שמעת לייזר גם אם יש לך חד גבה Filipa y Sheila hasta